Ei, rapaces, estades enterados? De que? Pero se ti xa o sabes, Paspam, dos dos videoxogos do Starman. Ah, sí, xa sei. Vamos explicar un pouco. Este concurso consiste en xogar os 4 videoxogos indicados en 20 minutos, organizando o tempo como se poida. Despois, sacarlle unha foto ou captura ao resultado. Os mellores resultados de cada centro serán enviados ao correo de cachavideo.gmail.com. Sí, sí, pareceme todo moi ben, pero hai varias categorías. Cales? Unha para primaria, cun pasapalabra en galego, un pasapalabra de galego, un xogo gramatical e dous habilidades. Outra para primeiro de ESO, con eses mesmos xogos, e outra para segundo, terceiro e cuarto de ESO, cun pasapalabra de tecno, un xogo gramatical e dous habilidades. Ah, bueno, pareceme ben, así é máis xusto. Bueno, e xa vale. Para máis información visitade a páxina destargal.iaspacachada.org Ali penduraranse os videoxogos da competición ás 8:30 da mañá do martes 16. O concurso estará aberto hasta as 2:25 do mediodía. Bueno, eu xa hei de estar atento para inscribirme e espero que participe moitos centros. Xa, eu tamén.